えー、坂戸から来ました坂戸楽天ですよろしくお願いしますそれでは踊り子の皆さん決まって踊ってくださいねよろしいですかそれでは行きます楽天夢の伝説そや

でしょうか皆さんのハートにそうでもないですか楽天の皆さん頑張ってくださいよ 豊かな恵みを学生のみんな頑張ってくださいな！ 愛してるよありがとうございましたとっても楽しかったですありがとうございます